А вы с нами пойдете? Так а вы что, боитесь остановиться? Почему боитесь? Ну вот здесь такие а, а вы с нами Там пойдете? Нет, давайте вы с нами пойдете. Давайте вы с нами пойдете. А, я не участвую в ваших делах. На законно, потому ну, что я пишу, далее, меня не устраивает, что вы далее здесь я творите вот ханалию. То есть у вас их нет, да? Есть пункт выдачи интернет-заказ. Ну, в магазин не зашли. Подожди, подожди, можно я поговорю? I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Опа-на! А, ты его себе показал, да? Что мне... Кто даст? Вот туда, чего вы не идете, снимайте, колеса меняют. Пойдем. Ну вот где колеса А вы с нами пойдете? Так а вы что, боитесь остановить? Почему боитесь? Ну вот здесь таких а, а вы с нами Там пойдете? Нет, давайте вы с нами меня. пойдете. Давайте вы с нами пойдете. А я, я не участвую в ваших делах, <laughs> просто вы проехать. А вы тоже боитесь, да? Я? Ну. Я не снимаю никого. А я тоже не снимаю никого, а я фиксирую. Фиксирую ваше административное правонарушение. Вот номер. Я говорю, да там возле Татьяна 276, Константин Татьяна 178 регион. Фиксируйте. Да. А, тех, кто целенаправленно там целыми днями колеса меняют. Чего вы на них ничего не пишете? Все пишем. Вы к рядовым гражданам Все пишем. встаете. Там машина что здесь делает? Она разгружается, она имеет право на она это Она не полное. имеет права точно так же на тротуаре. Почитайте правила дорожного стирайте. движения. Почитайте что правила дорожного движения. На тротуаре? Она разгружается. На тротуаре нельзя тоже разгружаться, не затирайте мне ПДД. Да? Если уж нам нельзя, ему тоже нельзя. Это Серьезно? такой же тротуар для него. Серьезно? Это не служебная машина. Это вообще-то она обслуживает Это не служебная точку. машина. Она обслуживает Там точку. с той стороны есть погрузочная, разгрузочная улица. Нет. <laughs> Вы здесь давно живете, уважаемый. Питере, с той да. стороны разгрузочная. В Питере область. давно живу. С той стороны дома вот, э, вот этот магазин должен разгружаться, а не с этой. Чего он на тротуаре стоит? Ну давайте Разгружается. до него До у него докопайтесь. есть товарная накладная для этого. Да у меня тоже накладных полный багажник. И Мне что? это не дает права здесь. Липовых, наверное. У меня тоже магазин, дальше что? Чего вы тут мне мешаете проехать? Кто мешает? Вы мешаете, вы человека задерживаете. Какого человека задерживаем? Мы не сотрудники полиции, <laughs> чтобы задерживать. Ну тогда отойдите с дороги. А что еще? Какой дороги? Это тротуар, а не дорога. Правила дорожного движения почитайте. Ну скажите, а вот там тротуар за поворотом? Там, машина стоит. там придомовая территория. Подожди, подожди вот между, между вот между, там придомовая вот, территория. Вот машина стоит. Она ни уровнем, ни заборчиком, ничем не отделена. Почему вот здесь Дяденька, тротуар, а вы, а это вы правила тротуар? дорожного движения знаете? Да вы-то знаете. Я да. Вы права вот купили? Еще раз вот здесь. Вы права свои купили? Вот, вот стоит машина, это фиолетовая, Ответьте она на вопрос. стоит на тротуаре. Вы права ну, свои купили? Еще раз говорю, вот это он сейчас проезжает какую территорию? Это придомовая территория. А вот это? Это тротуар. А это придомовая территория? Где это в... где? Вот это придомовая тротуар. территория. Вот придомовая территория вот там. Придомовая территория. Чем у нас отделен тротуар? Вы за домом тротуар? почему никого не штрафуете? Вот за, Каким за домом? домом? Там двор. А здесь что? Здесь тротуар. А там тротуара Пешеходная нет? зона. Там нет пешеходной зоны. Там двор, дяденька. Подождите, а здесь не двор? Вы права купили? Я еще раз говорю, Вы дяденька, права купили свои? Здесь двор или что здесь? Выкиньте свои права на помойку. Вот вы, я смотрю ваши репортажи, просто вы внятно Репортажи еще, мои? Вы еще, ну не ваши, а вот про эту тему здесь вот. Я просто интересуюсь. Я, честно, сегодня первый раз туда случайно Я проехал. вам так вот, я еще ни разу внятного объяснения, почему здесь тротуар, а там придумывайте вот территорию... Христом Богом я, вас не... прошу, выкиньте свои права. Я еще раз говорю, я был... Либо пересдайте на них. Я, а я вам говорю, вы Подожди. хотя бы одному внятному человеку объясните, почему вот эта машина стоит на придумовой территории, вот между... Да, потому что территория. А здесь, а здесь получается тротуар, прогулочная зона или как? Конечно. Тротуар здесь. Хорошо, вот, вот там придумовая территория, а здесь? Здесь тротуар, отделен бордюром, газоном газон люди, люди из там, пара, из бордюр здесь. Из парадной люди куда выходят? Там выходят. Куда они выходят? На, на что? На дорогу? Дворовую территорию, там а, двор. А здесь из магазина куда выходят? Здесь на тротуар. На тротуар. Чем что та сторона дома от этой отличается? Тем, что здесь тротуар, а там... Тем, что там жилая зона, а здесь не жилая. Короче, вы сами ПДД тоже подучите. Вы тоже подучите. Я, я знаю, что... А лучше ну, все пересдайте я на знаю, правила дорожного я движения. Тротуар, я же с этим не спорю. У меня другой Я еще вопрос. сейчас сфотографирую, и вам, и вам придет потом Да я страх. знаю, что я нарушил, я извиняюсь перед вами, не надо меня... Не надо меня извинять. Я просто хочу Потому что мы стоим здесь, а не возле магазина колеса. Все логично, мне кажется. I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never captive Это тротуар просто информировался бы. Да, я веду запись нашего с вами диалога. просто на будущее, чтобы сюда не заезжали, чтобы вы понимали, что тротуар. Удобно это понятно. Удобно также квартиру сдавать, не нужно парковочное место искать. Вот выделенная зона, возле проезжей части. Там вы не будете нарушать. Но вы при этом не будете нарушать. А здесь вы нарушаете и мешаете. Мы надеемся, что вы осознали. Отстанете на светлую сторону. Вот, перестанете быть автохамом, начнете учить правила дорожного да движения. Да я вроде матом не ругаюсь. А почему, здесь автохам? Автохам, да который я... ездит по тротуару. Итак, смотрите, правило номер раз. А если у вас машина сбивает, готовьтесь ехать в ГИБДД. Готовы? Вот, правило номер два. Машины не бьем, водителей тоже, если сами не начинают. Вот, правило номер три. Учим и знаем правила дорожного движения. Да, пункт 9.9 конкретно, езда по тротуару. А вот, и... вот. Э, ну, для разгрузки-погрузки, там так и написано правила дорожного движения, кроме случаев разгрузки-погрузки. Вот у них зона погрузки и разгрузки. предприятий. Так, 9 У них вот она зона. Движение транспортных средств по велодорожкам тротуаров, кроме случаев разгрузки-погрузки для обслуживания торговых предприятий, если нет других подъездов. Да. Так написано. А, соответственно, определение тротуара – это элемент дороги, предназначен для движения пешеходов, отделенный от проезжей части газоном, бордюром, велодорожкой или примыкающей. Вот, вот это все надо обязательно запомнить, чтобы другим понять. Разгрузки тоже не надо. А, соответственно, ну, если все это объяснять сможете, то мы вас подпишем. Мы вас подпишем. Так, а вот этот магазин меня... колесо, они уже, ну, они в городе, в принципе, не первые, которые нарушают. Они, они все время там, у них, вот реально перегораживают. У них, у них организовано вот этого, да, ну, магазин, он не, он не по правилам организован, да. да. Ну, конечно, Мы не спорим с этим. они вообще не дадут пройти. Мы знаем Окей. об этом. Здравствуйте. Надеюсь, осознали, да, что конечно, вы на тротуаре? Конечно. Больше не будете парковаться конечно. на тротуаре? Честное слово. Конечно. Вот честное пионерское честное даете. Пионерское. Зуб даете, да? Зуб даете. <laughs> Смотрите, подписчики из вас запомнили. Мы ну, подошли, да? Потому что я минут пять назад проехал. Ну, мы просто выпускаем пока. А, ну Все, всего доброго, до свидания. Like Drake, I'm getting trophies You want it, girl, then show me I'm getting no getting we ain't getting no sleep, yeah we ain't getting no sleep, yeah She sitting up in the front of the class Using that ass, she gonna pass Keeping her pad and her pen in her lap She been so bad with the men in her past Now she just want the professor so bad ГУД старший стал полиции только Виктор Анатольевич. Виктор Анатольевич, ситуация здесь была такая, было очень много автомобилей, нарушали. Также вот, автомобиль стоит и там далее, если посмотрите, тоже ряд автомобилей, нарушающих правила дорожного движения. Там есть водитель? Нет? Ну, а вон там точно Вроде фары у одного горят. Идите заезжаете? Ну, здесь Просто подъехали Здесь же на мотаке я стою, жду, Простите, пока пожалуйста, <laughs> колесо. Ну, ничего не приварковали. Здесь не договоренность, ничего монтаж. Договоренность? Конечно. Они могут предоставить ее? Вопрос возникает. Не, мне вопрос, я могу сходить у них спросить документы. Здравствуйте, а можно администратора? Да. Добрый день. Здравствуйте. Это пункт любом интернет-заказов. Я понимаю. А, нет. Тогда будьте добры, пожалуйста, покиньте. Я хочу вас спросить документы. Есть ли у вас э, документы на том, что у вас э, согласовано здесь... Э, пожалуйста, помещение покиньте. Здесь Вы пункт слышите, выдачи интернет-заказов. Я понимаю. Но ну, здесь можете мне предоставить находиться. документ? Здесь нельзя находиться. Да ответьте на вопрос. Я выйду. Так выйдите. Давайте выйдем. Здесь нельзя находиться. Так со мной пойдемте. Можете предоставить документ? о том, что здесь сюда могут люди заезжать, парковаться на этом тротуаре. Вы, простите, кто? А на кого похож? Ну, пока только на человека. Ну, это уже достаточно, в принципе. Ну, почему я должен вам предоставлять какие-то документы? То есть у вас нет никаких документов? Почему я должен вам предоставлять какие-то документы? У вас нет документов вы, или есть? кто? вы можете на каком, ответить на, на вопрос. каком основании делаете на такой законном. запрос? На каком? На законном, потому ну, что я пишу далее, и меня не устраивает, что вы далее здесь я творите вот канале. То есть у вас их нет, да? Нет, давай сейчас нет у вас документов этих? Здесь пункт выдачи заказов. Молодой а я никуда не зашел. Не надо сюда входить, я за пределами пожалуйста. магазина. Не ну и не надо мне это указывать, где мне находиться, понятно? Все? Добрый день. Можно, вот, молодые люди, здесь пункт выдачи интернет-заказов. Мы ну, в магазин не зашли. Здесь подожди, подожди, подожди, можно я поговорю Вы ну, в магазине сейчас. Маску оденьте, пожалуйста. Маску? Да, конечно, маску сейчас оденьте. У вас интернет-заказ? Я еще пока не определился, что у меня. У нас пункт выдачи интернет-заказов. Это не магазин. Да Хорошо. будьте добры, покиньте его, пожалуйста. Не, не хочу. Вы сейчас не имеете права это делать, молодой Почему? Требуйте, вы предъявите. Мне это бюджет вместо журналиста? Место. В смысле? Кто сказал? Это же не магазин. Да-да, не удивляйтесь. В смысле не магазин? В смысле это пункт выдачи? Ну, он же относится к магазину, к пункту выдачи. Нет. Не относится, это склад, это складские помещения. Я на склад не зашел. У вас ограждено, написано склад. На склад я не зашел. Открой полочку. Кого Проезжая часть будет прямо. Если вы не, знаете, не можете отличить тротуар от проезжей части, обращайтесь к правилам, прямая мечта. В данной ситуации на вас будет составлен административный материал, движение под условием. Все, ждем. Сейчас одного мужчину отпущу водителя, Вот так, короче, сейчас у нас сотрудник полиции по какому Кировскому району оформляет двух нарушителей. Движение? И ста... Движение и стоянка на тротуаре. Сразу по два протокола? Да. Я им даже объяснил, как это нужно сделать, что нужно заяву о право. Какой хитрый, а? Прям при сотруднике ГИБДД пытался заехать, а? Вот, смотрите, сотрудник ГИБДД стоит. Можете к нему сразу с водительским удостоверением подойти. Я домой ну, я рад за вас, что вы домой я приехали. Дома, вас никто не выселяет из дома. А где вы сейчас двигаетесь? А? Домой, от магазина домой. Ну, а где вы сейчас двигаетесь конкретно? Конечно. Вот, можете пройти к сотруднику полиции, которому вам выпишет протокол о езде по тротуару и поедете домой дальше. Стоянку у магазина, вот колеса. Какого колеса? Какого стоянка? А где у них знак парковки есть? А вот колеса так У них там есть знак парковки? Вот, он у магазина остановлен. Всю жизнь здесь останавливает. А у нас по правилам разрешено парковаться и езда по тротуару? Ну просто зачем? Почему вы упорствуете? Пускай подходит ко мне. А вы трезвый? Все нормально у вас? Я? Да. Ну, похоже, а как... это волнует? Конечно, Тебе если это... вы пьяный за рулем, то Конечно, я вам... да. Я инвалид. Еле сижу. В больницу, а я вот только ко мне там стою. Ну, вот так... я живу дома. Так проехали бы через заезд Куда? Двор, вот я домой Нет, приехал. через затвор. Я вам говорю просто, что, что вам надо? Вот Не дальше, не считаю, что обращайтесь к правилам, почитывайте. Посмотрите, что это прилегающий деревья, что это тротуары, что это проезжая Сейчас можете сдать машинку назад, вот я сейчас отпущу, отпущу его, а потом все. Какой здесь дом? 34-й. 34 Последний вопрос вызываю. Когда уедете, если вам реально плохо, я, не вопрос, я вам помогу. Документы много. А? А, вы без документов ездите да. еще? Ну, это нехорошо, конечно, так делать, но скоро это вам нужна. Вы поймите... Нет, нет, нет Подожди, не получится. Мы это не дикари, мы просто пытаемся до вас донести самую ну, простую истину. А у вас Все машина потекла. Да, да, да. Ну, мы... Все, хоть бы уважение нет. Мы вас абсолютно... Предупредили, предупредили. А ты где говоришь? Короче, дед, дедуль, вы обещаете, что больше не будете Давай, кататься ну, по, по тротуару? Конечно, ну, обещаете? Ну так-то, да. Честная, пионерская? Комсомольская. Комсомольская, зуб даете? Коммунистическая, <laughs> Все, езжайте домой и больше по тротуарам не катайтесь. Ля как полетел. Прям вообще капец, просто ля. Мне а вот просто ля. Ездит, ты что? Вот честно, надо отменить 50% скидку вот эту по штрафам, чтобы люди по конце концов поняли, что нельзя кататься по тротуару, особенно гонять. А еще повысить штрафы надо. надо стационарный пост ГИБДД выставлять просто и все. Да, кстати, как вариант, я только забыл бы. Серьезно, что ли? А вас не смущает сотрудник ДПС? Никак? Или у вас вообще уважения к сотрудникам полиции нет? Туда, так же, как к пешеходу. Туда нельзя проезжать? Да, это тротуар я просто. Я понял, я вас понял, все. Ну вот на будущее просто не нарушайте, хорошо, пожалуйста. Хорошо, я вас понял. Даете честное пионерское слово. Честное пионерское, что больше кататься не будете по тротуару. Водитель Жигуля, что непонятно вот? Все, все, все. отличие от софтома. Не пишешь, да? В отличие от софтома, это даже хорошо. Так вас никто не выселяет из дома. Смотри, логика, знаешь, какая? Но. Ну. А, если мы паркуем машины здесь, так там знак какой? Нет, там нет никакого аварийной ситуации. Вызывайте, пожалуйста, Уберите, а пожалуйста. Уберите, ну пожалуйста. вот проезжая часть, вот парковочные места. Вот, есть. Я с тобой согласен. Я даже больше скажу. Да? Смотри, а, я, видишь, я проехал аккуратно. Я не прав, но проехал аккуратно. Да без разницы. Нет, не в этом дело. Смотри, а как, то, что вы делаете, это правильная работа. Потому что когда люди срезают, просто срезают, они реально здесь могут кого-то придавить. Поэтому, ребят, если ну, вот сейчас, допустим, я, сейчас уберу. Можно минуточку я перебью? Вот сейчас вот э, ехала э, машина, да, вот мы оттуда ее гнали сюда. А знаете, как рванула задним ходом? Что Нет. если бы человек шел бы сзади, он бы не увидел, просто он бы сбил этого пешехода. Я сейчас, ну, я говорю еще раз, с вами абсолютно согласен, сейчас уберу и, ну, реально правильно. Вот, поставьте вот вдоль проезжей части. Не, вам... Нет, ребят, я не спорю. Все Но правильно. В смысле? По они объезжают по тротуару, конечно. Даже есть места, где вас на самом деле не хватает, где это нужно делать. Угу. Ну, сейчас я развернусь, так где ну, ну Просто на будущее, пожалуйста, больше не, не катайтесь по тротуару, пожалуйста. Нет, нет добро, сейчас, давай. Честно, пионерская и зуб там, чтобы... <laughs> Все, спасибо большое. Здравствуйте. Это тротуар. Да. Ну. а езда, а езда и, и да, парковка да, я... на тротуаре у нас Мы запрещена. Не паркуемся, не, не. А что вы сейчас сделали? человек бежал навстречу, я остановил ну, машину. И заехали на тротуар. Сейчас я выпущу жену и отъеду, Вообще не должны были сюда заезжать Хорошо. изначально. Хорошо, я вас... Вот у вас есть проезжая часть, да, да вот она. Там, смотрите, знак понедельник с 9 до 18, да. парковка запрещена. Вы мне сейчас о чем говорите? О том, что могли там припарковаться, выпустить э, и высадить свою супругу. супругу здесь и отъеду. Нет, давайте вы там ее высадите, хорошо? Нет, я Нет здесь давайте вы не будете ставить условия пешеходу. Мы сейчас полицию просто на вас вызовем. А еще вот эту видеозапись отправлю в ГИБДД. Для того, чтобы вам пришел штраф.